vreau să-ți vorbesc despre a învinge. Um, a învinge înseamnă să fii relaxat pentru mine, să ai pace foarte mult în suflet. Um, a învinge înseamnă să nu vrei să câștigi uh, cu orice preț, să, să câștigi uh, fără să ai pic de uman în tine. De exemplu, am uh, pentru a învinge o imagine superbă, după părerea mea, cu uh, două participante la un, uh, concurs curs de alergat internațional și erau primele două, de fapt, foarte departe de, cele, de ceilalți. Și a doua a început să-și căpăteze foarte, foarte tare și prima dintre ele Uh, a renunțat să mai câștige acea cursă și um, a luat-o efectiv uh, în brațe, cumva, și a târât-o până la linia de sosire și au câștigat împreună premiul. Mie asta mi se pare a învinge, să ai, să nu-ți pierzi umanitatea din tine și uh, nu cum fac ăștia mici jocurile pe calculator, uh, învinge nu știu ce popor, uh, învinge nu știu ce monstru. Nu asta mi se pare învinge. Ție, ce, pentru tine ce înseamnă învinge? Ciao!